país. Han tornat a vindre nens nous d'un altre país. I a més a més de Brasil. Espero que sàpiguen parlar català. Tenen una cara que semblen que siguin de males persones. L'excusa de treballar el conte i de preparar-lo han sortit doncs, idees que moltes vegades els nens tenen, tenen que els hi arriben des de fora, que no, mai no s'han plantejat si són realment certes o no són certes, i en aquí el que ens ha donat és l'oportunitat de que ells hi pensessin i, i busquessin realment els motius. Quan vosaltres veieu algú d'una altra cultura pel carrer, que ve d'un altre país o això, el primer pensament que, que, que, en diríeu? Rihanna, què deies tu? Que em cauen malament, perquè quan venen a Catalunya doncs saben català, però no ho parlen quan estan davant nostre, només parlen quan ells ho volen. Ja, però és el seu idioma. És el seu idioma, no cal que, que parlin el nostre per comunicar-se. Això és veritat. Oh, què ha passat? Anem a ajudar-les. Corre! Anem! No em toquis. A mi tampoc. Però si hem vingut a ajudar-vos. Què us heu fet mal? Saben parlar català? Quina bogeria! Voleu ser les me els meus amics? Vam començar a discutir si ens queien bé els marroquins, per què no ens queien bé, si ens agrada que sí que vinguin aquí. I al final de tot vam acabar amb una conclusió que era que no importa de quina pell o què roba portin, sinó com són de com són i com et tracten, si són simpàtics, si no són i tot això. Que abans pensava que, que, no, que els marroquins no, ten, no tindrien de vindre aquí perquè no venim d'aquí i teníem, teníem de complir les costums d'aquí. I ara pues, la idea que tinc és que, que no importa com, com siguin, el que importa és que, que si són bons o dolents. Que xulo el tobogán. Gràcies. <laughs>